Протестируйте вакуумную бомбу. Новости фронта. Люди напали на нашу базу в Антарктиде, нарушив тем самым Вселенский кодекс миропорядка. Погибло три члена научной группы. и более 30 единиц военной техники. Теперь мы можем дать ход людям, не опасаясь санкций Межгалактического конгресса. холодных металлокаменных стенах комплекса ловушка. Thank you. Добро пожаловать в зеленую секцию. Исследуйте действия огнестрельного оружия планеты Земля. руководство испытательного комплекса «Ловушка» напоминает, что вы работаете на благо цивилизации. Выживание нашего вида в ваших руках. Не забывайте соблюдать условия контракта и постоянно повышайте свой уровень квалификации, чтобы подготовиться к новым, более сложным исследованиям. Mm-hmm.